Ciao amichis de Fisi Más para el giorno de hoy un nuevo entrenamiento Vamos a fare abdominales básicos vamos a lavorare toda esta esta zona. He tanto, 9 ejercicios Estos ejercicios los vamos a, a elaborar eh, con 30 segundos de, de, con 10 segundos de recupero. Yo te lo faccio vedere uno a uno, tú lo puedes repetir de 1 a 2 a 3 vueltas, No dimenticarte que una sana y correcta alimentación balanceada es fundamental para lograr nuestro objetivo aunque ayúngele ejercicio aeróbico. si tú tu fai, tu bene, eh, un poco la grasa el fumo, eh, las la, alcohólicas todo alcolica, tutto quello te va, te va a servir debes abbassare, abbassare, abbassare, abbassare y fare un poquito de cardio, quello es fundamental para lograr un cuerpo fitness, un cuerpo saludable da Pablo. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar el súbito con nuestro 8, 9 ejercicios 30 segundos con 10 segundos de pausa. Ok, vamos a meter nuestra alarma, vamos a iniciar eh, de una, de una, súbito, súbito, sin perder el tiempo. Ok, ok, ok. 3, 2, 1, vía. Nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio, cuadro, cuadro vamos a fare esto Salgo, salgo, corto, corto, corto. Guardo un punto fiso punto fiso, corto. Ta, ta, ta, ta, ta. Guardo un punto fiso, si no me facho male al colo Facaldo, Facaldo, Facaldo. driver con giro Perfect. Perfect. No está tan fácil, no está tan fácil, Hubo uno que me dio dificultad, pero lo importante, no son mulato. tú a casa me lo repite de una a dos a tres veces. <laughs> Y como he dicho prima, el ejercicio cardio es fundamental con una sana y correcta alimentación. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Te cuore Pablo. GoPro Paga vídeo.